しんで踊らせていただきますのでぜひともですね皆さんも一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです、えー、大きなご声援よろしくお願いいたしますじゃあ行きましょうかどんなに離れていてもいつも心にふるさとがある懐かしい祭り林に高鳴る思いさあ祭りの音を打ち鳴らせ それでは参りますワンカ2019なんだいくつの どうもありがとうございましたありがとうございました